Astăzi este despre a asigura. În DEX m-am distrat cu următoarea definiție. A pregăti ceva în mod sigur. Drept pentru care a asigura pentru mine este a fi sigur că ți se întâmplă ceva rău ca să ai nevoie de acea hârtiuță care se numește asigurare de sănătate sau asigurare de viață. Altfel, nu-mi explic de ce trebuie să previn ceva care încă nu s-a întâmplat. Doar pentru că poate uh, subconștientul meu o să fie atât de pregătit să îi se întâmple, încât o să îi se întâmple și o să aibă nevoie, domne, de asigurarea aia. Te rog frumos, mai trimitem și mie un verb jos pe care să-l spun, să-l, uh, să-l improvizez altă dată. Tu ce părere ai despre a asigura? Pentru mine este a îl speria pe om că îi se va întâmpla sigur acel lucru. Ciao!